Hallo, Ichiban! Ok, spillet er japansk. Nei, det er ikke det. Det er fransk, egentlig. Kommer fra designer Bruno, Bruno Cathella eh, fra firma eh, Blackrock Games. Det betyr da det første vårvinden, tror jeg. Altså direkte oversatt fra engelsk, som reglene sier det her betyr på japansk. Vi får bare stole på det. Spillet her, det handler om å få fire på rad. Ja, men ikke, ikke gå, ikke gå. Bare bli. Det, det er mye mer enn det, altså. Jeg skal fortelle deg litt. Eh, denne gangen her skal jeg fortelle om reglene til spillet, for de er såpass enkle. Og de vil gi en liten forståelse for hvorfor det her skiller seg ut fra et vanlig firepowerspill, og det, det, gjør det stort meg Hello. Det handler om å bli førstemann til fem poeng, og den som klarer det først, vinner. Eh, I tillegg så kommer spillet med disse klistremerkene her. Og jeg tror de skal klistres oppå disse her. Problemet er jo da eh, Ja. Så jeg har bare lagt og, valgt å ta de vekk. Uansett, her er brettet, og det ser like ut på rød side som på uh, gul side, som du ser. Eh, her er da rundetelleren, eller rundegangen. Og dette er hvordan du får poeng i spillet. Veldig enkelt som det. Så rundt på vannet her så har vi da masse vannliljer og et par frosker rundt omkring. Men det handler da om å få dine blomster rundt omkring, slik at du får fire på rad, sånn som her, i enten loddrett eller horisontalt, eller diagonalt. Får du fem på rad, så får du fem poeng med en gang og vinner øyeblikkelig eller kan få fire i en firkant for å få ett poeng. Så hvis jeg klarer å legge disse her sånn, at det blir sånn, så er runden ferdig, og jeg får ett poeng. Det er det. Hver runde så har jeg tre blomster tilgjengelig fra disse her. Så jeg trekker tre tilfeldigvis første runden, så ser jeg på de i hemmelighet, for det er ikke, skal ikke vise motstanderen min. Ok, tallet bestemmer da at ikke spillerekkefølgen. Så jo lavere tall du har, jo tidligere vil du spille. Så dette er en syver, åtter og firer. Det går fra 1 til 8 da. Ok, jeg velger da syveren og legger den klar til her. Og så velger motstanderen min et rosé. Sånn. Så snur samtidig. 1, 2, 3. 4 mot 7. Ok, da begynner gul spiller å gjøre sine ting. Og det som kan gjøres, står da her. Så her ser du da stor og liten mann. Det er avhengig av hvem som går først. Så stor spiller eller liten spiller. Ok, da har vi det bestemt. Dette er stor spiller, og det er liten spiller. Ganske enkelt. Stort tall, lite tall. Liten spiller han skal da legge sin blomst altså blomsten her, på den mørke flekken der. Den mørke vannliljen. Så skal stor spiller ta og legge sin blomst hvor som helst. Det er jo ganske greit. Så jeg kan legge den der, f.eks. Eller på en av de forskerne. Har ikke så mye å si. Så har lille spiller skal velge å flytte en gruppe med blomster ett hakk i retningen. Så jeg kan ta disse to sånn, eller jeg kan disse to sånn, eller disse tre sånn, f.eks. Vi kan ta de tre sånn. Etterpå så skal stor spiller velge én linje som er ledig, og snu opp ned. Så stor spiller kan ta snu f.eks. den opp ned. Som da sier at lille spiller neste runde må legge frosk eh, blomsten sin der. Og det er én runde. Og Sånn spiller vi da, helt til noen har klart å få eh, fire på rad eller fem på rad, og vi får poenget deretter. Hvis eh, spillet ikke er ferdig, så snu alle disse brikkene tilbake til lys side og begynner på nytt igjen og fjerne blomstene. Og spiller videre derfra. Det virker kanskje ikke så mye, men altså, først og fremst så ser spillet utrolig fint ut. Det er skikkelig vakkert med fine farger, friske farger og japansk tema som passer til vannlinjen og sånt noe. Men det er et likevel så ganske dypt spill, for det, du må prøve å uttenke hva motstanderen kommer til å gjøre for noe. Og du vet heller ikke hva han har på hånd av disse tallene, som gjør det vanskelig å vite hva som kan skje. Du kan prøve å huske selvfølgelig hva han har spilt tidligere, men du vet ikke hva han har på hånd. Og du må prøve å legge opp brettet sånn at det gagner deg til neste tur. Og det er vanskelig å vite. Det er fryktelig vanskelig å vite. Og det er rett og slett interessant hele veien. Så spillet læres veldig kjapt. Eh, det er jo litt mer detaljene som så jeg viser nå. Men det er Alt står forklart her. Det, det er så enkelt som det. Utfordringen er å, å, se hva som er lurt. De forskerne her har veldig lite å si. De spiller inn hvis begge spillerne spiller det samme tallet. Da kommer forskerne inn, og du må legge det på der din fag er, og så flytte på en ny plass. Det er det eneste de brukes til. Ellers så er de ingen nytte i hele spillet, med mindre du spiller to like tall. Og jeg syns spillet er interessant. Det er som sagt pent å se på, men det har så mye valgmuligheter med seg at det eh, ja, det er bare Det er lett å anbefale for meg. Det er, et, eh, kun for to spillere, selvfølgelig. Uh, du ser jo det. Og, og, det er kanskje litt for stort å ha med seg enkelt. Hadde vært litt tynnere, kanskje. For det er ikke noe i veien for at det kunne vært tynnere esker Uh, eh, for det komponenter er det du ser her. Det er ingenting som tar stor plass. Så det er minus med det. Men spillet i seg sjøl er jo utrolig kult. Det er det. Og <laughs> det kan spilles på fem minutter eller sju minutter, avhengig av hvor bra du klarer det. Får du fem på rad i diagonalen en gang, så er du vant. Men ja, anbefaling. Absolutt. Uh, ingen problem. <laughs> Ok, Takk for at du så på. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspilltaket. Vi ses.